踊りの特徴は何ですかはい、えー、女踊りは花のように美しく女の男踊りは蝶のように華やかに男踊りは大木のように踊りますよろしくお願いします <laughs> 皆さんぜひ期待してみてください、えー、それでは丸和カレさんの大首踊りをご覧いただきます準備がよろしければお願いしますはいでは皆さん拍手でお願いします